La gente che mi vede in mesa via, mi guarda in faccia e ride. Ride e passa. Le viene a mente una commedia mia, si ricorda che è comica e si spassa. Redite per cent'anni. Solamente vi voglio dire, per scrupolo e coscienza, io scrivo fatte comiche da gente e a ridere trovate convenienza. Non credo